Det här är en antenn som fungerar lika bra på väggen som på ett maströr. Den har en väldigt diskret design och den är i väldigt stabil plast och ja, den är ganska stryktålig helt enkelt. Och den kan monteras antingen med den här änden mot en vägg och då kan man sätta kabeln neråt eller rakt ut bakåt genom väggen. Alternativt då så kan man montera den på ett maströr med de här medföljande fästena. Den antenn som fungerar lika bra för GSM, 3G, 4G och Wi-Fi. Den har mellan 5 och 6 dBi antennförstärkning så den ger en hel del förstärkning. Och 5 meter antennkabel sitter monterad på den här och en SMA hanekontakt i ena ändan. Det är en bra antenn som ger bra prestanda för sitt pris, och den är lätt att installera och är lite allround-lösning tycker vi. För mer information, titta in på vår hemsida www.induowireless.com eller slå oss en signal på 08-659 4300. Tack för att du lyssnade!